Yo yo, ni siku nyingine tena ndani ya Ultimate Media. Ultimate Trending ndio session tuliokuwa nayo siku ya leo. Tunamzungumzia msanii mmoja kutoka lebo moja kubwa sana ndani ya Afrika uh, WCB anafahamika kwa jina la Zuchu. Zuchu amezua taaruki katika mitandao ya kijamii ni ama baada ya kuandika meseji moja nzito sana katika Insta story yake ambayo ilikuwa inasema namna hii, ngoja nikusomee alafu ujue. Anasema I'm so disappointed with some of these people work with Ufike muda msanii aheshimiwe kwa status na platform yake inayotumika kutangazia kitu fulani. Hii sio favor wala sio msaada, tunafanya kazi kwa makubaliano. Basi ifike hatua ujifunze kuheshimu wasanii. Jeshia hapo, ameamua kuendelea tena, akatoa na niu nyingine, posti nyingine tena kwenye Insta story yake, alikuwa anasema hivi na kinachokela zaidi ni kwamba unajua wanajua umefanya kazi kubwa kushikilia bango kwa kiasi kikubwa kuchangia ushawishi kwenye matumizi ya kampuni zao. Watu wengi au makampuni sometimes mnadharau sana wanawake kwenye upande wa malipo. Respect a woman who has worked before and to building a career platform. Bwana msanii Zuchu ndo ameamua kutupa dongo hilo kwenye giza ambalo hatujajua anazungumzia kampuni gani. Mm, hatujui pengine ni WCB alokuwepo au ni hizi ambazo anazitangazia. Hebu tuendelee kufuatilia, alafu tutajua. Ulikuwa na mimi sa 17 ndani ya Ultimate Trending. See you next time.